大家好，欢迎来到德国生活全方位。有了德国生活全方位的陪伴，生活变得更美好。Have a nice life。 这一次是德国房贷第三集。那我们在第一集和第二集已经为大家讲解了德国房贷的总概念、年金贷款、德国浮动利率贷款，以及德国浮动利率贷款和中国 LPR 的比较。想要看上面两节内容，可以直接点进我们的频道或者点击链接观看。在这一集里呢，夏夏又为大家介绍德国房贷有趣新颖的、不常见却又超级有用的贷款形式——年金贷款。 远期房屋贷款，还有银行倒给补助的贷款哦。无本金贷款呢，也叫做大额尾付贷款。夏夏个人认为，大额尾付贷款能更好的描述这种贷款形式的性质。那我们现在来看这幅图表，呃，图表上面这一个呢是年金贷款的，下面的是无本金贷款。那年金贷款的话，每一期就包含了利息和本金，而无本金贷款的话，大家看啊，除了最后一期之外，每一期都只支付利息，所以每一期支付的还款金额很少，大头都在最后一期。在最后一期的话，要还全部的本金。 为了保证贷款人能够在最后一期还得起这一大笔本金，银行建议啊，贷款人在贷款期间另外再签署一份储蓄合同。它这个性质就是类似于将把这一笔本金存起来，起到保证的作用。那贷款人可以选择的形式有建房储蓄计划、基金储蓄计划和投资理财型人寿保险。这种无本金贷款适合于买房作为投资目的的贷款人。 贷款人可以将贷款利息抵扣一部分个人所得税，买房用于自住的贷款人呢，则无法将利息抵扣个人所得税，因为在德国贷款本身不能用来抵扣个人所得税的。但如果买房本身是用于出租，产生了收益，那么贷款的利息呢，就可以用来抵扣个税了。 那无本金贷款的优势呢，就有除去了最后一期支付本金这个大头的之外呢，其余每一期还款的金额都很少。 买房用于投资的贷款人可以用利息来抵扣个人所得税。那无本金贷款的劣势呢，就是呃，除了和银行要签署房屋抵押贷款合同之外，还需再签署一另一份储蓄计划合同，那保证最后一期能够还清本金。那除去最后一期呢，在整个贷款期间都没有归还任何本金，所以这种贷款的形式的利息是高于我们介绍过的第一种年金贷款的利息。所以啊，德国贷款专家提示啊。 这种无本金贷款呢，适合于能够在远期支付一大笔本金的购买投资房的人群。接下来第四种呢，就是远期房屋贷款合同了，与银行签署的旧贷款合同要到期了，房款还没有还完。 贷款人就要开始做好准备了，可以选择签署后续融资的贷款合同。假如现在离旧合同到期还有三年，也就是还有三十六个月，当前的利率很优惠，这时就可以和银行商量用于后续融资的远期贷款合同。那谈妥了之后呢，这个远期房贷的利率啊，使用的也是当下的这个利率。 那假如你提前三年了签署了这个远期房贷合同，那这三年里呢，你是无需支付任何利息和手续费的。那三年之后开始使用后续融资的这个贷款合同了，利息利息呢即为当下的这个签署的利息。 远期的房贷合同对于银行来说是有一定风险的，所以银行会采取手段来减少它的风险。这个手段就叫做利息溢价。它意思是银行会在当前的利率基础上再往上提几个百分点。但是即便如此呢，这个实际的利率也可能比三年后谈的贷款利率要优惠。 那我们现在来看远期房贷的利息溢价是如何计算的。在这个例子当中，如果贷款人提前二十四个月，就是提前两年和银行谈这个远期房贷，那么当前利率为百分之二，那每月利息溢价这个单价呢就是百分之零点零一，那溢价总计为百分之零点二四，那贷款人最终拿到的这个实际利率是百分之二点二四。那如果你提前三年，提前三十六个月和银行谈的话呢，每月利息溢价是百分之零点零三，溢价总计为百分之一点零八，你最终拿到利率是百分之三点零八。 远期房屋贷款合同它的优势啊，就是利率上涨的时候，你可以提前锁定当前较低的利率。那劣势呢，就是说这也不是百分之百保证无有任何风险的。那如果利率在旧合同到期的时候突然下跌了，那就有可能会产生损失。第五种，银行倒给补助的贷款。 德国国有银行复兴信贷银行从二零二零年起呢，实行贷款负利率的这个政策。那主要针对呢是新建或者翻修房产的贷款人，它的形式有贷款或者是补贴啊，例如长达二十年的固定贷款优惠利率，或者是甚至啊直接是免除部分的本金。德国复兴信贷银行呢具体的给的补助是根据每个贷款人申请来决定的，有哪些情况可以申请这个贷款？ 呢，一个是自建购买节能减排型房产的，可以享受这个优惠的贷款利率；还有翻新旧房达到节能减排目的也可以申请；为老人、残疾人进行无障碍旧房翻修的也可以申请。那这项优惠政策也可以和年金贷款等其他形式的房贷来结合使用，例如二十万元的商业银行贷款，还有十万元的复兴信贷银行贷款。 那富兴信贷银行的贷款有哪些优势呢？那就是贷款利率低，呃，可以直接免除部分本金，申请流程简单，可协商长期的固定贷款利率，可与其他形式的贷款相结合使用。它的劣势呢有，呃，德国富兴信贷银行会严格的审核房屋建筑形式和监督各个流程，严格的确认施工进度和质量。 最后，夏夏为大家献上德国贷款专家的三条重要提示。第一条是，如果有条件的话，请提前还清全部贷款。提前还清贷款可以节省利息，降低贷款总的成本。签订合同时，请尽量和银行协商，以无手续费的形式提前还清贷款。第二条呢是，如果有条件的话，请提高每期还款的额度。如果每个月有余钱，可以多还一点贷款，可以和银行协商提高每期还款的额度。每个月多还五十到一百欧，可以明显减少利息。第三条的话呢，是在困难情况下。 可以和银行协商免除提前偿还罚款。天有不测风云，如果遇到生重病、突然失业、贷款人违约要提前出售房产还清贷款，这时可以和银行协商免除罚款。买房是人生一件大事，请选择合适又不影响生活质量的房贷，让自己拥有温馨舒适的家。房子、房贷将陪伴我们度过生命中的很多年，在选择的时候，请务必慎重考虑。 接下来，德国生活全方位还会持续为你展示德国的方方面面，分享各种德国生活的实用小妙招、生活好物、理财小技巧。别忘记关注、订阅、转发、分享哦！如果你还有什么想说的，欢迎在下方评论区留言。下期德国生活全方位还会有惊喜等着大家哦，请一定不要错过啊！我们下期再见。